هذه روان طالبة جامعية تخرجت هذا العام وهي كغيرها من آلاف الخريجين متحمسة جدا لتبدأ رحلتها في سوق العمل قدمت لشركات عديدة إلا أن الحظ لم يحالفها فما يحتاجه السوق من مؤهلات ومهارات يتعدى ما تمتلكه روان روان لم تستسلم وقررت أن تبدأ بالتدريب لحل هذه المشكلة ولكن التدريب التقليدي يحتاج للكثير من المال والوقت ناهيك عن المواصلات المرهقة والمواعيد غير المناسبة وغيرها من المشاكل الأخرى آه. ماذا لو كانت هناك طريقة أفضل للحصول على التدريب بجودة عالية في أي وقت ومن أي مكان يوفر مالك تفاعلي وباللغة العربية وأكثر كشكول أحد مشاريع أكاديمية كتاب الإلكترونية مجموعة من الدروس المرئية الاحترافية بمختلف المجالات كبرامج الحاسوب التقنية والمهارات الحياتية وغيرها من الدروس الأخرى على يد مدربين متميزين من جميع أنحاء العالم ضمن بيئة تدريبية تفاعلية متكاملة ليس هذا وحسب فهناك المزيد حيث سيكون بإمكانك الالتحاق بنقاشات حية بوجود المدربين عبر الغرف الصفية الافتراضية التي تتيح لك أن تسأل، تناقش، تعلق وتتفاعل الآن أنا مستعدة كتاب تعلم ببساطة مرحبا أنا آلاء أحد مؤسسين أكاديمية كتاب زي ما شفتوا هذا هو مشروعنا نتمنى إنكم تساعدونا لو ما قدرتوا إنكم تدعمونا ماديا فلا تبخلوا علينا بإنكم تنشروا الفكرة بين أصحابكم ومعارفكم